दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंधा आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखता है तो वो अपने सपनों में क्या देखता होगा और अगर पहली बार दही जमाया होगा तो दही कहाँ से लाया होगा और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसी सच्चाई जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फैक्ट वन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और जब सैनिक रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ चाय बेचा करते थे और वहाँ से गुजरने वाले सैनिकों को नरेंद्र मोदी चाय पिलाया करते थे फैक्ट दो अंदाज में अपने सपनों में हम आम इंसानों की तरह ही सब कुछ रंग बिरंग देख सकता है क्योंकि सपने का संबंध हमारे दिमाग से होती है आँखों से नहीं फैक्ट्री थ्री घर एक ऐसी जगह है जो हर जगह होती है आप पार्टी कर रहे हों या मीटिंग में हों समय की पाबंदी हर जगह होती है पर आपको पता है इस नियम को तोड़ते हुए लॉन्गसवे के एक कसिनो में किसी भी तरह की घड़ी नहीं लगाई गई है कसिनो के मालिक का मानना है कि यह आप समय पाबंदी का नहीं है यह समय खोल कर इंजॉय करने का है फैक्ट फोर तानाशाह के नाम सुनते ही हिल्डा डुलर का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है वह बहुत ही क्रूर और बेहरम शासक था पर आपको पता है कि हिटलर एक बिल्ली से डरता था जी हाँ सुन के चौदह रहे यही खौफ नेपोलियन को भी था फैक्ट फाइव हम लोग के परिवार में कितने लोग रहते होंगे पाँच दस या अधिक से अधिक पंद्रह पर आपको पता है भारत में एक ऐसा परिवार है जिसमें एक लोग रहते हैं उसमें एक पति के उनचालीस पत्नियाँ और चौरानवे बच्चे रहते हैं और ये सभी चार मंजिला के एक घर में सौ कमरे में रहते हैं टैब सिक्स दोस्तों हम सब जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जंगल हैं पर अर्जेंटीना में एक ऐसा व्यक्ति ने सात हज़ार पेड़ों को इस कदर लगाया है कि उसे ड्रोन से शूट करने पर एक गिटार जैसा दिखाई पड़ता है घट सेवन वही तो हम प्रत्येक दिन खाते हैं और आपको पता है कि सर्वप्रथम दही का आविष्कार कैसे किया गया होगा पहले दही नहीं तो बता दूँ तो मैं बता दूँ कि पहले दही नहीं जमाया जाता था दही बनाने के लिए वो जानवरों का खाल का इस्तेमाल करते थे दूध को एक निश्चित तापमान में रखा जाता था जिससे दूध में उसे जमाने वाले जीवाणु पैदा को हो जाते थे लगभग इसी तरीके से आप बनाते हुए दुनिया के सभी हिस्सों में दही उगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज के ज़माने में बेटियाँ बेटे से कम नहीं है अब वो हर क्षेत्र में लड़कों की तरह ही अपना योगदान दे रही है पर आज भी समाज में कई लोग हैं जो बेटियों को अभिश्राप मानते हैं और इस बात को एक बार गलत साबित करते हुए पर एक बार फिर से गलत साबित करते हुए शौकता की I see this too. Thank you for watching and listening to my outfits